Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм домино, праздничное платье, которое очень востребовано среди детишек и э, его очень часто спрашивают на новогодние праздники, на какой-то бал, на маскарад. Платье очень красивое. Э, посмотрите, вот так оно выглядит в запечатанном виде. В индивидуальной полиэтиленовой упаковочке, упаковка с ручками, очень удобно носить. Вот так вот выглядит упаковочка с обратной стороны. Смотрите, вот это само платье. А, в, кост... Э, в комплект входит платье и маска. Вот так вот она выглядит на упаковочке. Очень красиво. И давайте посмотрим, как она выглядит в действительности. В у нас визитка интернет-магазина Grand Start.ru. И рассмотрим платье вместе с маской. Вот такая вот черно-белая маска. Смотрите, блестящая. Сзади маска на резинке, она тянется, то есть подходит абсолютно на любую головку. Вот так вот выглядит маска. Далее в комплект у нас входит само платье. Черно-белое платье. Вот такое вот шикарное платье. Посмотрите, с одной стороны черное, с другой белое пушистое пышное платье. Посмотрите ткань. Она вся блестит, состоит из блесточек. Вот так вот видно будет вот и черная ткань переливается. И также еще белая ткань. Белая ткань тоже переливается. А, внутри у нас юбка э, состоит с подъюбником. Вот такой подъюбник из фатина, также черно-белый. Вот так вот выглядит. И Посмотрим верх платья. Рукавчики, длинные рукава. Смотрите, здесь они на подкладке. Вот так вот выглядят. Тоже фатиновые. И по бокам у нас сзади платье регулируется на, застё... на завязочках. То есть как корсет вы можете утягивать его и оно будет делаться шире и э, уже. Как вам надо, вы регулируете по талии ребенка. Сзади оно на молнии, по спинке молния. И э, в чем э, прелесть данного костюма? В том, что э, спереди оно коротенькое платьице, а сзади у нас такой длинный шлейф тянется если на, на видео будет видно, то есть вот так там, видите, короткая, симметричная сзади, она длинненькая. Очень красивое платье. Вот весь набор платья и вот такая вот замечательная маска. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.